පටලියාවද මේ පාරේ සංසාරේ අල්ලාගෙන යන්නට අතමාගේ මාරුතයක ඔබ පටලියාවද මේ වාරේ සංසාරේ අල්ලාගෙන යන්නට අතමාගේ ඔබ කොයි කාලේ කාටවත් බෑදන්නට මෝතකටවත් ඔබ කොයි කාලේ කාටවත් බෑතින්නට මෝතකටවත් ඔය අල්ලාගත් තත පපුුවට තියාන ඉන්නම් ඔයාලඟින් ගැහෙන මගේ පපුුව පුරා වැටන මගේ හුසුම නුඹයි මගේ සිනහ නුඹයි මගේ ජීවිතයම නුඹමයි ගැහෙන මගේ පපුව පුරා වැටෙන මගේ හුස්මෝය ගැහෙන මගේ පපුව පුරා වැටෙන මගේ හුස්මෝය ආදරයට හුස්මන් තවරු ඔබමයි මාගේ ජීවිතයට හුස්මක් ගෙන ආවේ සංසාරේ ආදරයට හුස්මන් තැවරූ ඔබමයි මාගේ ජීවිතයට හුස්මන් ගෙන ආවේ සංසාරේ ඔබ කොයි කාලේ කාටවත් බෑදෙන්නට මොහොතකටවත් ඔබ කොයි කාලේ කාටවත් බෑදින්නට මොහොතකටවත් ඔය අල්ලාගත් තත පපුුවට තියාන ඉන්නම් ඔයාලගේ ගැහෙන මගේ පපුුව පුරා වැටන මගේ හුසුනෝයා ගැහෙන මගේ පපුුව පුරා වැටන මගේ හුසුනෝයා මගේ මගේ සිනහනු බයි මගේ ජීවිතයම නුඹමයි ගැහෙන මගේ පපුුව පුරා වැටන මගේ හුස්ම ඔයා ගැහෙන මගේ පපුුව පුරා වැටන